so hey guys so guys welcome back to my YouTube channel so guys कैसे आप लोग आए तो आप सभी अच्छे होंगे सो गैस मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ट्राईपोर्ट की अनबॉक्सिंग करके देखाऊंगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो हाँ गैस सो उस ट्राईपोर्ट का नाम बता दें उस ट्राईपोर्ट का नाम है ट्राईपोर्ट थ्री वन वन जीरो तो अगर अगर आपको वो परचेस करना है तो मैं आपको उस टाइपॉड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे मैं क्या करूँ आप अभी जो वीडियो देख रहे हो मैं उसी टाइपॉड से शूट कर रहा हूँ तो चलो चलती है अपनी वीडियो की ओर वीडियो की ओर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को और पर सेट कीजिए इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए तो चलो चलते अपनी वीडियो की और सो गाइस ये है हमारा ट्राईपॉड आप देख सकते हो कैसा दिखाई हाँ गाइस ये हमारा ट्राईपॉड है सो गाइस हम इस ट्राईपॉड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सो तो अनबॉक्सिंग करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना उसके बाद सबसे पहले इसको यहाँ से खोल लेता हूँ सो ऐसे मैंने इसको पहले खोल रखा था इसको चेक करने के लिए सो तो मैं आपको ट्राईपोर्ट का थोड़ा सा लुक दिखाई देता हूँ ये देखो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है तो चले निकाल लेते हैं हमारे ट्राईपोर्ट को सो गैस इसको मैं साइड में रख देता हूँ और गैस इसके साथ हमें कुछ एक ये मिलता है क्लिप जिससे हमारा फ़ोन टाक सकते हैं आपको दिखा दिखाऊंगा मैं भी इसको भी हम साइड में रख देते हैं सो गैस इसके सिवाय ये एकदम खाली आता है ये देख सकते हो तो सो गैस मैं इसको प्यार से इधर रख देता हूँ अरे अरे उधर क्या दिखा रहा है इधर दिखा हाँ सो गैस ये है हमारा क्लिप है सो गैस मैं आपको इसको फ़ोन टाक के भी दिखा देता हूँ सो गैस ये है हमारा फ़ोन सो गैस इसे हमें इस प्रकार से खोलना है और इसको कुछ इस प्रकार से करके और इसको देख सकते हो कुछ इस प्रकार से टक जाता है हमारा फ़ोन और यहाँ पे हमें एकदम टाइट हो जाता है कैसे गिरता नहीं है फ़ोन देख सकते हो आप बिल्कुल भी नहीं गिरता फ़ोन सो गैस हम इसको पर खोल लेते हैं और साइड में रख देते हैं सो गैस ये है हमारा ट्रैप सो गैस मैं आपको पहले इसके कुछ लुक्स दिखा देता हूँ सो so गैस ये आप देख सकते हैं मैंने इसको फुल तरीके से दिखा रहा हूँ आपको फुल अरे ये क्या कर रहा है भाई तू प्यार से हट जा सो so गैस ये आप देख सकते हैं मैं आपको इसका फुल दिखा देता हूँ एक सेकेंड ये देख सकते हैं आप ये कुछ इस पर इतना बड़ा दिखता है फुल सो so गैस मैं आपको इसको कुछ शॉर्ट्स भी दिखा देता हूँ सो आया हो आपको वीडियो अच्छी लगी सो गैस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर और चैनल पर नहीं होता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी के लिए बाय फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय